Biblical Foundations, chapter 4, section 3, and we're looking at supplemental notes. Uh, <clears throat> wir sind jetzt immer noch in Biblical Foundations, Kapitel 4, und es ist jetzt uh, äh, eine ein tiefere Einsicht in die geistlichen Gaben. And as promised, we want to go into a little more detail into the spiritual gifts. Ja, ich habe es euch schon versprochen, dass wir diese geistlichen Gaben noch näher beleuchten werden. The church should not neglect the spiritual gifts, nor should it abuse them. Die, die äh, Gemeinde Jesu sollte die geistlichen Gaben nicht äh, vernachlässigen, aber auch nicht äh, falsch interpretieren. The church should exercise the spiritual gifts in a biblical way and for God's glory. Die, die Gemeinde Jesu sollte die geistlichen Gaben äh, also äh, pflegen zur Ehre Gottes. There's not a single passage that covers all these spiritual gifts in the Bible. Actually, it's found in different places. Es gibt nicht eine, eine, ein Kapitel in der Bibel, äh, das über diese geistlichen Gaben ausführlich spricht. Wir haben jetzt verschiedene Schriftstellen zusammengeholt. The Bible lists the spiritual gifts. These different lists are given in four different places. Und diese geistlichen, diese Listen von geistlichen Gaben sind in vier verschiedenen Büchern erwähnt. We have them listed in Romans chapter 12, verse 6 to 8. Wir haben sie in äh, Römerbrief 12, 6 bis 8. In 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11. Im 1. Korinther 12, äh, 4 bis 11. In 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Im 1. Korinther 12, uh, uh, 28. And in Ephesians chapter 4, verse 11. Und im Epheserbrief 4, 11. Let's look at the spiritual gifts. There's a list of seven spiritual gifts that we had listed in uh, Romans chapter 12, verse 6 to 8. So lasst uns jetzt noch einmal äh, die geistlichen Gaben anschauen, die im Römerbrief 12, 6 bis 8 stehen. Uh, these are gifts of grace. Das sind Gnadengaben. Uh, the word gift in English and in, in the Greek, it's the word is charisma. Und das Wort im Griechischen wäre eigentlich Charisma. The, the idea is it's a, this gift from God. It's a, it's a gift of grace. Und es, äh, es äh, soll uns zeigen, dass es ein, eine Gabe der Gnade ist, ein Geschenk Gottes. A, a favor which one receives without any merit of his own. It's not earned. Es ist etwas, was man empfängt, ohne es zu verdienen. These are talking about extraordinary powers. Und äh, äh, diese geistlichen Gaben sind extra, also ganz besondere äh, Manifestationen der Gegenwart Gottes. And it distinguishes certain Christians and enables them to serve. Und äh, eben manche Christen, die in diesen Gaben fließen, haben die Aufgabe, dem Leib Christi zu dienen. These gifts come from divine grace operating in someone's life By the power of the Holy Spirit. Und diese Gaben kommen vom Heiligen Geist, ist eine Bevollmächtigung vom Heiligen Geist zum Dienst an der Gemeinde. And as we go through scriptures and as you read the New Testament, you can find the proper addressing of these gifts and how they're supposed to function in the church. Und äh, wenn wir das Wort Gottes äh, studieren oder meditieren, dann finden wir heraus, wie diese Gaben in der Gemeinde Jesu gebraucht oder eingesetzt werden sollen. Well, let's look at the gifts in Romans chapter 12, verse 6 to 8. Und jetzt schauen wir uns an äh, Römer 12, 6 bis 8, die geistlichen Gaben. Number one talks about prophecy. Und Nummer 1 spricht äh, über Prophetie. And it says prophesy in proportion to your faith. It's connected to your faith. Und es heißt hier, <clears throat> äh, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Prophecy is God speaking a message to people. Und Prophetie äh, heißt, Gott spricht eine Botschaft äh, zu, der, zu den Menschen. Through prophecy, God speaks to the church. Durch Prophetien spricht Gott zur Gemeinde. Prophecy are words that edify, that build up. Und prophetische Worte bauen auf, äh, die, die, geben, äh, die geben Weitblick. They increase faith. They strengthen relationships, especially relationship with God. Die stärken unsere Beziehung mit Gott und stärken unser Glauben. Prophecy exhorts us to pray and to praise, to be passionate in our spiritual activity. Und äh, Prophetie hilft uns, äh, leidenschaftlich zu werden in unserer Beziehung mit Gott und in unserem Dienst im Leib Christi. Prophecy comforts us. Und Prophetie tröstet uns. Knowing that God understands. Und wir wissen, Gott versteht uns. That God is in control. Gott die Kontrolle hat. And that God is on his throne. Und dass Gott auf seinem Thron sitzt. 1 Corinthians chapter 14 verse 3 says, "But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to man." 14:3 Wer aber weiß sagt, der redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. In the church we see that prophecy is used more to build up than it is to predict future events. Und äh, wir sehen, dass Weissagung in der Gemeinde viel mehr benutzt wird, um die Gemeinde aufzubauen, als über die Zukunft zu sprechen. In the New Testament, we see so often prophecy being used as a forth telling of God's word. Und äh, wir sehen hier so oft, wie Gott durch Prophetie uns das Wort, äh, sein Wort noch mehr offenbart. And not as much of this foretelling or predicting of the future, especially these kind of uh, small events in a person's life. Und nicht so sehr eine Voraussage von deinem, was, was auf dich zukommen wird. Of course, there is predictive prophecy in Scripture that tells us what will happen when Jesus returns and in the last days. Aber im Wort Gottes gibt es natürlich viele prophetische Aussagen, die uns erklären, was geschehen wird in den letzten Tagen, in der Endzeit. And prophecy lays out much of what will happen to the nation of Israel and God's plans for them. Und in, im Wort Gottes steht ganz viel Prophetie über Israel, also was ihre Zukunft ist, was ihr Auftrag ist. But we really don't need additional prophecy on those events because the scripture already is clear about them. Denn, aber wir brauchen keine zusätzlichen äh, Offenbarungen mehr zu dem, was die Heilige Schrift uns schon sagt. But going back to the way prophecy is used in the everyday operation of the church. Aber wenn wir uns betrachten, wie Prophetie verwendet wird im Alltag der Gemeinde Jesu, It's God speaking to us as the church so that we may be more obedient and follow him and do what he wants us to do. So dass wir Gott gehorsamer werden, so dass wir lernen das zu tun, was er mit uns geplant hat. Prophecy is not earned. You don't earn it. Und Prophetie verdient man nicht. It's a spiritual gift. It's something that God gives. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Gott gibt dir die Prophetie. So prophecy is not meant to exalt someone and, and make them proud and go around and saying, I'm a prophet of God, I, I speak the message of God. That's the wrong attitude in the wrong heart. Wenn du prophetisch begabt bist und du gehst herum und sagst, ich bin ein Prophet, ich, ja, auf mich könnt ihr hören, das ist ein Missbrauch der geistlichen Gabe. Prophecy is not meant for somebody to claim spiritual superiority over others. Und äh, Prophetie äh, äh, ist nicht bestimmt für Menschen, die sich über andere erheben. We need prophecy. We need to hear from God. And that's why he's given us his word and people that bring forth prophecy. Wir brauchen Prophetien im, im Leib Christi. Wir, wir müssen von Gott hören. The second spiritual gift that we see in Romans mentioned is ministering or serving. Und das zweite, den, das zweite, die zweite geistliche Gabe, die wir sehen, ist dienen, der Dienst. It's also in some places called the gift of helps. Und in manchen Stellen wird es auch bezeichnet als die Gabe der Hilfe. This is talking about a servant of God for the church. Und da spricht Gott von einer ja von einer Hilfeleistung, von einem Dienst an der Gemeinde. This is voluntary and joyful service that is a testimony to God and His work in your life. Und das muss freiwillig sein und voll mit Freude, dass du ein Zeugnis für die Liebe Gottes wirst. It's serving when you serve not for pay and not by force, but you're doing it willingly as unto the Lord. Und wenn du die Gabe des Dienens hast, dann tust du es nicht um Geld und auch nicht unter Zwang, sondern in der Freude dienst du dem Herrn. Have you ever met someone, or maybe you're that kind of person, you just have this willingness and eagerness to serve? Maybe it's this gift in operation. Wenn du jemandem begegnest, der willig ist, dir zu dienen und dir zu helfen, helfen, dann ist das eine Gabe des Dienens, die vom Heiligen Geist geschenkt wurde. You see what needs to be done and you jump right in and do something about it. Du siehst, was getan werden muss und du stellst dich Gott zur Verfügung. Demonstrating the love of God practically. Du demonstrierst die Hilfe Gottes praktisch. Oh, how we need this gift in operation in the church. Wir brauchen diese Gabe des Heiligen Geistes dringend in der Gemeinde. It's a person that sees the tasks that need to be done and, and they take the available resources and the time and they get it done. Das sind Menschen, die können äh, äh, Nöte, äh, also ja, Nöte sehen und sie äh, machen sich dann mit ihren, mit ihren Gaben, mit ihren Finanzen, mit ihrer Zeit, äh, äh, stellen sie sich zur Verfügung, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. The third gift mentioned in Romans is teaching. Und das dritte, die dritte Gabe des Heiligen Geistes ist Lehren. And this is empowerment from the Holy Spirit to teach the Word of God. Und das ist eine auch eine Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir von Gott berufen werden, das Wort Gottes zu lehren. To communicate the scriptures effectively. So wiedergeben, dass es nicht verzerrt wird. You're doing this for people to understand and also for them to be able to grow spiritually. Menschen, die die Gabe der Lehre haben, die äh, bringen das Wort Gottes so, dass die Menschen es verstehen und dadurch geistlich auch wachsen. It's a God-given ability. Es ist eine Gott geschenkte Gabe. To properly interpret the scriptures and, and to explain the word of God to others. Und zwar das Wort Gottes richtig zu interpretieren und es anderen Menschen zu erklären. Teaching builds up the body of Christ. Good biblical teaching. Gute biblische Lehre baut den Leib Christi auf. Spirit-led teaching is essential It's essential for growth in the church. Und äh, Lehre, die vom Heiligen Geist geführt wird, ist fundamental für das Reich Gottes, für die Gemeinde und die Entwicklung des Reiches Gottes. It's the feeding of God's Word, those that feed people God's Word. If you're in a church where you're not getting fed to God's Word, please go find another one where you will be fed, where there's good teachers. Gute Lehrer die nähren ihre Gemeinden mit dem Wort Gottes. Und das brauchen wir. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo keine gute Lehre ist, such dir eine andere Gemeinde, wo du gute geistliche Nahrung bekommst, damit du wachsen kannst. The fourth spiritual gift mentioned in Romans is exhortation or encouraging. Und die vierte geistige Gabe, die im Römer 12,8 erwähnt wird, ist Ermutigung. It's giving people biblical hope. Und diese Ermutigung gibt den Menschen biblische Hoffnung. Offering words of encouragement, of comfort, of hope. Und äh, wenn du die Gabe der Ermutigung hast, dann gibst du den Menschen ja, äh, Ermutigung, Trost, Unterstützung. Encouraging and advising and, and pleading and urging people to do what is right, to do what God wants them to do. Und zwar ist es eine Ermutigung, ein Ratgeben, ein, die Menschen wirklich äh, zutiefst ermutigen, das zu tun, was Gott möchte, dass sie tun. Those with this gift, they help someone to obey God by, by telling them to be all that God wants them to be. Be all that God wants you to be. Und Menschen, die diese Gabe der Ermutigung haben, helfen anderen, alles zu werden, was Gott von ihnen äh, haben möchte oder wie Gott sie sieht. The gift of encouragement helps us and helps push us to do what we know we should be doing. Und die Gabe der Ermutigung hilft uns, uns dorthin zu bringen, was wir wirklich schon wissen, was wir tun sollten. The fifth gift listed is giving. Und die fünfte Gabe, Geistesgabe, ist geben. And I know every pastor wished they had a church full of people with his gift. Und ich weiß, jeder Pastor hätte gerne eine Gemeinde voll mit Menschen, die wissen, wie man gibt. <laughs> We're not talking about the tithes and the offerings, but this is someone who has a special gift of giving. Given to them by the Lord. Uh, und wir sprechen ja nicht nur jetzt uh, finanzielles Geben, sondern Menschen, die ein gebendes Herz haben, eine gebende Persönlichkeit. They have an ability to help meet the needs of others. Und die haben die Gnade und die Fähigkeit, anderen zu helfen, ihre Bedürfnissen zu begegnen. Contributing to the genuine needs of others and doing it generously. Und zwar, da sollte man ein, ein äh, großzügiger Geber sein, den echten Bedürfnissen von Menschen zu begegnen. Those with this gift are willing to give sacrificially. Und die, die diese Gabe haben des Gebens, die geben, bis es weh tut. And share what they have joyfully und tun es noch mit großer Freude. Sie teilen, was sie haben, in Freude. There's no thought of getting something back in return. Und die haben überhaupt keinen Gedanken, wenn sie dir helfen, was bekomme ich zurück? And they give without calling any attention to themselves. Und die geben ohne Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. All the glory goes to God. Alle Ehre geht zu Gott. And let me tell you, this spiritual gift is not just for the wealthy. Und diese geistliche Gabe ist nicht nur für die Reichen. God can give you this gift even to somebody who has meager resources but has the willingness and that kind of right attitude to help others. Auch, das erlebe ich sehr viel, auch arme Menschen, Menschen, die nicht viel haben, können herzhafte Geber werden und Gott dienen auf eine Art und Weise, die wirklich für die, die um sie herum sind, zum Segen wird. I love it when I see people in the church, one person seeing a need that another one has and meeting that need. That's this gift in operation. Und ich liebe es, wenn ich in der Gemeinde Menschen treffe, die erkennen, die Person hat dieses Bedürfnis und sie begegnen diesem Bedürfnis. Another gift mentioned in Romans, the sixth one we'll look at is leadership or leading. Und die sechste Gabe, die wir erwähnen wollen, heißt Leiterschaft. And it tells us in Romans chapter 12, verse 8, that they are to uh, lead with diligence. Und wir lesen davon in Römer 12, 8, dass die leiten mit, mit ganzem Herzen. This is talking about a biblically qualified and mature spiritual leader. Und lasst uns jetzt mal sprechen über einen biblisch qualifizierten, geistig reifen, äh, äh, äh, geistig reifen El El Leiter. This is an elder that is given the task of directing the church. Und das ist ein Mensch, der begnadet ist, um der Kirche die richtige Richtung zu geben. And they have this gift so they can do so with care and attention. Und die haben dieses Gift, diese Gabe, um es mit Liebe und mit, äh, mit großer Aufmerksamkeit zu tun. They motivate the church to achieve God's purposes. Und die motivieren die Gemeinde Jesu, um äh, die Ziele Gottes zu erreichen und seine, seine Absichten für uns auf dieser Welt. The last spiritual gift listed in this passage of Romans is showing mercy. Und das letzte geistliche, die letzte geistliche Gabe, die wir hier betrachten wollen für dieses eine, eine Kapitel, ist in Roma 12, 8 und das ist Barmherzigkeit. In this spiritual gift manifests God's heart of compassion and concern. Und in diesem besonderen äh, äh, äh, Gabe manifestiert sich das Herz Gottes mit, mit Verständnis, mit äh, Sensibilität im Leiden. Yeah, it's someone who is sensitive to, to those that are suffering. They see it and they, and they well up with compassion in their hearts. Uh, die, die sind sehr sensibel für Menschen und für ihre, ihren Herzzustand. helping in real ways those that are afflicted or those that are seeking aid. Und die helfen auf eine reale Art und Weise denen, die bedrängt sind und die Hilfe brauchen. Another way that this gift is manifest of showing mercy. Und noch eine andere Art, wie man diese, diese Gabe äh, zeigen kann. Is extending forgiveness rather than judgment to someone who has done what's wrong. Das sind Menschen, die vergeben, ohne dass sie richten diejenigen, die ihnen wehgetan haben. They, they want to see people forgiven and restored and repenting. They don't really want to bring judgment on that person. Die wollen, dass Menschen äh, äh, wiederhergestellt werden und nicht gerichtet werden für ihr Fehlverhalten. The idea is restoring an offender, not pushing them farther away. And we need people in the church who are doing that. Und äh, der, der das Herzbedürfnis eines barmherzigen Menschen ist, er möchte, dass er den wiederhergestellt sieht und nicht weiter weggedrängt wird. Well, those are those seven spiritual gifts listed in Romans chapter 6. Und das sind diese sieben geistlichen Gaben, die wir im Römer 6 äh, erfahren. It's unlikely that any person would have all of these. Und es ist nicht äh, unbedingt äh, garantiert, dass jemand alle diese sieben Gaben äh, manifestiert in seinem Leben. I like the way God works. He gives this so we have a well-rounded body of Christ. Aber Gott gibt uns diese Menschen, damit wir einfach seine Gnade und seine Liebe spüren im Leib Christi. Let me give you an example of how this might work out so you can understand it better. Und darf ich jetzt noch ein Beispiel geben, damit ihr es vielleicht noch ein bisschen besser versteht? Imagine if I was thirsty and I'm in the pulpit and my child sees that, my young child, and they go to grab a glass of water and bring it to me. Uh, zum Beispiel, ich predige in der Gemeinde und mein kleines Kind sieht, dass ich durstig bin und holt Wasser für mich. And they come running with the glass and when they reach the stage, They trip, they fall on the stairs and the glass falls down and breaks and shatters there. Und sie kommen mit dem Glas Wasser glücklich und äh, wie äh, das Kind, der die Stufen hinaufgeht, stolpert es und das Glas zerbricht und das Wasser ist ausgeschüttet. One person will jump up and say, "Oh, are you okay, sweetie? Are you all right?" Und jemand springt dann auf und sagt, okay, Schatzi, bist du, ist alles okay mit dir? And we'll check on the child. Und würde das Kind bitte äh, Another person checken. will jump up and quickly want to clean up the water that has spilled it and pick up the pieces of broken glass. Und jemand anderer springt auf und wischt das Wasser auf und sammelt die zerbrochenen Glasscherben. Another person will look at the child and go, you know, you really shouldn't run with a glass in your hand und jemand anderes steht auf und sagt, weißt du, Schatzi, du solltest nicht laufen mit einem Glas Wasser in deiner Hand. While, while another person might say, well, what can we learn from this? And, and don't give up. Next time, you, you'll do better und jemand anderer kommt und sagt, Moment, da, was können wir aus dieser Sache lernen, damit wir es das nächste Mal besser machen? Well, we see one person is serving. Wir sehen eine Person die One is showing mercy. Eine zeigt Barmherzigkeit. One is teaching. Eine lehrt uns. One is encouraging. Eine ermutigt uns. You see how God made us each differently? Und siehst du, wie Gott in verschiedenen Arten. Yet all are, yet all are needed in that situation. Und alle sind notwendig in dieser Situation. Well, how much more so in the body of Christ? We need all these gifts in operation and God has given a gift to you. What's your gift? Und umso mehr brauchen wir diese Gabe im Leib Christi. Welche Gabe hat Gott dir gegeben? Wuchere mit dieser Gabe.